styrantis silosų bokštai ir nugyventos silikatinio plytų fermos nebėra Lietuvos provincijos veidas. Miestukai ir regionai pasikeitė net pažįstamai. Išasfaltuotos gatvės, įrengtas apšvietimas, rekonstruoti pastatai ir parkai, prikeltas paveldas, gamtos perlai. Lietuvos miesteliai šiandien išties kitokie nei 90-aisiais. Pavyzdžiui, Lukščių miestelis Šakių rajone ypač sužydėjo atgaivinus merdėjusį Zyplių dvarą. Iniciatyvos prieš porą dešimtmečių ėmėsi seniūnas tautodailininkas Vidas Sikana. Šiandien dvaras – rajono traukos centras. Čia vyksta menininkų plenerai, koncertai, festivaliai, veikia galerija. Kasmet čia, o drauge ir į Lukščius, suguža per 30 tūkstančių svečių. Pasisaudinom vynuogyną, prie dvarų, vindarių šventės visokios vyksta. Tai ir duoda pagrindą įsilaikyti ir mūsų miestelio parduotuvėm, ir, ir kitiems e, dalykams. Aš manau, kad mes teisingų kelių ėjom, nesiblaškėm. Man smagu, kad ir to mes pastebėti esam, kad mūsų miestelį prieš e, va, porą metų įvertinau kaip kūrybiškiausią miestelį. Prezidentė e, Dalia Grybauskaitė ir už dvaro atstatymą ir visą kitą, ir, ir man medalį pakabino. Lūkščiai išties alsuoja ir kūryba, ir iniciatyva. Vietoj kadais tyvuliavusios pelkės šiandien skulptūrų parkas, vietoj autobusų stotelės - koplyčia. Idėjų iniciatorius ir daugelio darbų autorius pats Vidas Sikana, taip pat kiti vietiniai bei atvykstantis menininkai. Pušynas, tvenkinys, fontanai, gelynai, viskas pasodinta, pastatyta ir išgražinta pačių miestelėnų rankomis. Kad ir menininkai, va turim kalnelį, kryžių kalnelį. E, reiškia, e, Lietuvos paminėjai, tūkstantmečio paminėjimo e, metams atminti. Ir Kalvis Kuzinas, įsivaizduokit, tokias saulutes padovanojo mums, mes suprojektavom su sūnum vartus tokius, padarėm, atliejom su, su, va, su kolektyvu, su seniūnijos darbuotojais, ten visi, kas tik galėjo, nešė betoną, viską. Kad savo iniciatyva galima nuveikti labai daug, Lukšiai rodė pačioje nepriklausomybės pradžioje. Dar 91-aisiais įkalbėjo Seimą suteikti šimtinį statusą – tikrąją savivaldą. Miestelioje nuomet buvo leista savarankiškai tvarkyti komunalinius bei kitus reikalus, rūpintis darželio statybą, mokykla, turėti savo biudžetą.